我们刚才玩这个长的回合啊，呃，过程中呢，其实对于新手遇到会遇到很多很多问题。教拳的时候，一定要是上步移动式的教拳法，因为不是这样的话呢，这个拳不会移动。包括在教拳腿组合的过程中，你要不断让它前进后退移动，就直线前后左右的移动，包括斜线移动。 尝试一下斜线移动这种斜线切位的感觉，过程中还会遇到他打拳不顾头，你要想办法提醒他不要掉手，因为一旦他刚开始学的时候掉手，他以后永远会掉手。往往就是在训练他接近疲劳度很高的时候，他会出现一个动作反弹的状态，就是原本他已经打的稍微漂亮些的动作，过一会儿打着就不协调了，或者说是动作很难看，或者说是完完全全应该是打完摆拳护头啊，然后踢腿再甩手，他变成了打完打摆拳的时候右手就甩出去。 去踢腿的时候，手抬了起来，对吧？这种非常不协调的动作，包括。 出拳和出腿同时进行，这种情况都是他一个大脑缺氧的状态的反应。所以说，面对这种情况呢，我们可能最后快速让他，嗯，再尝试一下体能的冲击啊，这回合赶紧就结束了，或者说是这节课。如果在他疲劳度到一个极限的时候，我们还要反复确定他的动作必须是标准的话，你会让他的动作会往最差的那个方向去走，有可能你今天在之前给的训练就全部都白做了。